какво става, върнах съм от миналия епизод. И кокошки. е. Кокошка, кокошка, кокошка, дай. Дай месо, дай кожа. Дай ми каквото си поискам. Чуваш ли ме, грозна крава? Ще валя меча и кирката. Да те бия. а не бутушки. Они кожи не бутушки. Упи, закиньте, упи, закиньте. Хопа. Хопала. Война след малко стана нощта с още Не, вече имам. чекмеджета са ключовете. Оф, маме, изчакай. Един момент, хора. Баси, вълната не ми стига. Трябва ми още. Майко мила, каквото става, каквото става. Чух някакъв пак да ми хъска тук. Да ми хъска някакви глупости ми хъска. paso, paso. Verso la gay. La gay. Lagaj, lagaj, lagaj, ne lagaj. Oh mina, super, super, super, super. Super, има скелет. Скелет е момичето ти. Лове. Просто, просто смъртен. Нямам. Няма, няма, няма, няма, няма, няма, не. Не, не, не, не, не. Попкито, попкито, попкито. я яш на мен. Ще направя на peaceful. Защото не искам да ме килнат. Ако намеря желязо. Тя да си направя къща тук. Тогава ще си посна чудовищата. О боже. dele, da tela. E mamãe, porque eu comida a tapada tá da tela. какво гори, бе? Там има нещо и гори. Сега ще отида да го видя. Там някой гори, бе. Някой пали гората. Бе, какво става, бе? Що, що, що гори огън? Бе, някой пали гората, бе. Кой е този, бе? Кой е просия да ми пали горичката? Касията ми горичка ми пали това, което го прави. Омага. Сериозно. Там ли се е сетил този скелет да ми заби стрела? Те май, са чу... Те май знаят само да цели в главите. Ето, я. На кой гори гората, бе? Кой пали гората? Ще разбера кой той е, ще отида и ще го тупам. С моя Koos verschwommen im volta Hum. Souber mal da avó. Estou махам си то текша, пак почва да ме дразни. www. на Дококрафт. Градококрафт. Градококрафт. Четиринайсет. mm чал на бавлошката си правя. и нещо замлъкнах за доста време, не знам защо. Привършвам този клип. Ай, чао!